И всем привет, друзья, с вами Crazy Gamer, и вы на прошлом видео набрали 20 лайков, и я для вас выпускаю новый ролик, и я нашел э, ролик э, кли симулятор кликера, он э, в, в популярных, но в чем прикол, я один, я тут один, наверное, это они заплатили за него, тут просто на э, можете пробить эти яйца, и тебе дают это. Тут можно также босса призывать. И также я в конце ролика дам э, код на гемы. Да, давайте пока что пофармим. Так, давайте изучи, изучим. Тут э, повар, хит. Видите, мало людей. 50 людей только. Но я один тут на этой карте, блин. Тут такой потом ведем. Так. Вот. Тут а, у нас сундучки будут. Тут тоже прокачивать можно. А, так. Тут тоже вроде прокачивают. Тут покупают за робуксы. Ну ладно, давайте качать. Давайте, друзья, качаться. Давайте босса вызовем. Смотрите, яйцо какое прикольное. Они как-то рандом, рандомно выходит. Да, рандомно. Давайте. Набирается 30 лайков, выходит, э, и я монтирую новый ролик. Вот, давайте, давайте. 20, давайте, хп осталось. Так, босса мы победили. Давайте дальше. Так, давайте мы можем прокачать за 10 гемов Э, так, давайте. Мы будем сегодня сильнее становиться. А давайте не в конце ролика, а сейчас ведем код. Код называется Баро. А посмотрим, верный он или неверный. Ей, плюс 200 гемов получили. Смотрите, плюс 200 гемов. Что мы за эти гемы можем сделать? Так, мы можем прокачать. А, нет. Так. Угу. Что мы за эти гемы, интересно, можем сделать? Ладно. Может, вот тут что-нибудь? Нет, это... Ладно, давай прокачиваться. А, тут как-то рандомные, рандомные яйца. Вот еще яйцо. Вот еще один босс. Они как-то выходят рандомно. Давайте, давайте. Тут вот также есть чатик. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько у нас тут человек. Ну, видите, я один, а это что чат какой-то. Не пойму. Также тут ауры есть тоже. Вот. В дальнейшем мы будем э, учиться. Так, давайте еще босса убьем. Вот еще один, одно яйцо красивое. Так, аура закончилась. А, она опять возобновилась. Давай, давай, давай. 148 минус монет. Да, давай, давай, давай, убиваем, убиваем, убиваем. Е, плюс 6, давайте. Качнем плюс так, вот. Смотри, как мы быстро стали идти. Видите? Уже стейдж 3 у нас. Так. Кре... 50 гемов надо. Давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Мне кажется, только одна локация. Про, про, я, я, я ее недавно вот так нашел и решил снять. Это типа босс, да? Да, это босс. Я так понимаю. Давай, давай. Тут можно также и ливнуть батла. Но мы не будем ливать. Так, давайте. Мне скажут, скоро будет вообще актива в этой игре полно. Если он вам понравилось, то пишите в комментариях, снимем новый это, ролик про него. Так, во, босс. Это не босс был. Все, давайте убиваем. Какое красивое яйцо вообще. Тут тоже... Ой, тут вот кнопки даже есть. Угу. А я думала... О, тут еще качаться можно. X2. Мы прокачались. Офигеть. Смотрите, как мы быстро вообще стали хорошо идти. Смотрите, смотрите. Читерская прокачка. У нас читерская, читерская прокачка. Так, давайте, давайте, давайте. Чё ты, босс? Смотрите! Вот, вот, вот. Так, мы можем еще прокачать. Так понимаю, да. Так, еще один раз прокачались. Ну, вроде мне игра это понравилась. Давай, давай, давай, давай. Да. О, офигеть, тут новый остров даже есть. Ух ты. Так, яйцо новое. Офигеть. Давайте посмотрим, что там дальше происходить будет. Смысл 936. Офигеть. Давайте прокач... прокачаем еще. Ага. Все, смотрите, мы быстро скалите. Тут таки стоите на автокликере и все. Ничего не делаете, просто фармите. Давай, давай, давай. Так, что у нас тут в инвентаре? То же самое. Давайте, давайте. У нас нет третьего. О, смотрите, у нас тут даже сундуки есть. Давайте проверим. Ага, тут это, за 161. О, смотрите, смотрите. Ох, новое оружие. Давайте его возьмем. Эквип. Они а платные. Видите, они платные. О, фри есть. Есть бесплатно. О, это аура, так понимаю. Это понимает... А, нет, это типа две косы, что ли? Так, и там еще есть у нас один за фри. Давай. Ох, питомец. Или это не питомец? Или питомец? Так, вроде да, питомцы. Вот, блин. Эквип. Все. Смотрите, мы просто стали. Мы ну, на раз-два теперь всех разносим. Давайте, давайте. Всех ждем Святого Валентина. Вот. Давайте, давайте, давайте. Это типа тоже босс. Сейчас скоро босс будет. Давайте. Интересно, сколько здесь островов-то? Ой, это босс был. Ладно. Давай, давай, давай. Смотрите, хорошо у нас идет. Хорошо, хорошо, идем. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Меня смотрят 60% без подписки. Если вы подпишитесь, подпишитесь на канал, то у вас сегодня ночью будут хорошие сны сниться. Вот. Давайте, давайте. Плюс еще левелап прокачал. Крутяк. О, тут еще за фри. Опа-на! Комон. Стоп. Опа-на! А этот посильнее. Вот это посильнее. Вот, смотрите, еще лучше становится идти к успеху. Давайте. Так, у нас стадия 10. У нас открылось это, но надо 3000 монет. Ну, мы их быстрее наберем. Так. Давайте, давайте, давайте. Вау, какое красивое яичко. Ну вот как махаем мечом. Нам даже перц еще помогает. Когда мы перейдем на новый остров, интересно? Или это уже все? без понятия даже. Давайте проверим. Офигеть! Уже третья! Красивый остров. Оказывается. О, 2К у нас. А там сколько надо? 3К. Давайте 3К попробуем набрать. Давайте. Нам ну, вообще деньги быстро как приходят. Давайте, давайте, давайте. 8 из 8. Давайте, давайте, давайте. Пять. К у нас КП. знаете, эти. Стадия 11 у нас уже. Не, мы, наверное, сегодня не сможем добавить 3000. Ну а если вы поставите лайк, то в следующем ви видео мы на 30 лайков ну, если вам понравится игра, то, конечно, 30 лайков мы снимем новую игру. Такую же, да. Давайте, давайте, давайте. Ну, мне понравилась эта игра, друзья. Скоро я буду стримить, у меня YouTube это скоро разбанит. Так, босс, босс, босс. На 7000 хп, офигеть. Ну ладно, давайте заканчивать. Не будем уже этого босса добивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!